皆様こんにちは本日は盛岡三叉踊りをご覧いただきありがとうございます私は2016日三叉踊りの常川舞と申します同じく2016日三叉踊りの駒井梨沙と申します ただいまご披露いたしましたのは盛岡三三踊りの「復興踊り」という演目でございます悪を追い払い家の中に福が舞い込むようにとの願いが込められており福が来る が福を呼ぶと書きまして復興踊りと申します本日ご来場いただきました皆様のもとに福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきました次にご覧いただきますのは「七夕くずし」という演目でございます七夕くずしは天の川を立てまつり水に願いが届いて 豊作になりますようにとの祈りが込められております七夕崩しに続きまして「栄える夜に踊る」と書きます円安踊りをご覧いただきます盛岡三叉踊りは毎年8月1日から4日まで開催され盛岡三叉踊りが栄えるようにとの 思いが現れた踊りですそして最後にご覧いただきますのは盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統三叉踊りの日本踊りの代表的な一つ十二拍子でございますそれでは引き続きご覧ください